Hello guys, it's me again. Welcome to my YouTube channel. I'm Bea. Ngayon guys, ituturo natin kung paano kumita sa link na ito. Pag mag-register ka nito guys, makakuha ka na ng $5 agad. ba? Diba? Ang galing. Kaya guys, watch my video until the end. So baybayan nyo kung paano kumita sa link na ito. At guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share to my channel. sa ads, movies, and TV shows online is the perfect way to earn money at Winta. We, we refer your friends. Makakuha ka ng ano, $1 at maka-refer ka ng friend. Yan guys, marami din silang partners yan. Lahat yan guys. para mag-invite. Yun guys, mag-login kayo guys. Isusulat nyo yung mga pangalan nyo, yung birthday, gender, email. Yan. Yan guys, susulat nyo lang yung email mo dyan, password. have a robot, the squid account. And then, yan guys, may $5 na tayo. I-close mo lang yan, may ads na lumabas. Yan guys. Tapos yan sa baba guys, may makikita kayong limang videos. Tapos, yan. I-click nyo lang yung videos na Panorin lang siya hanggang 34. Next, yan. Complete na guys. I-click mo lang yung complete. And then, tignan mo guys. Ayan, may 61, 0.61 dollar na tayo. I-refresh na lang guys. Refresh para pumasok yung pera niya. Refresh, refresh. Ayan, bumasok na. May 5.61 dollar na tayo guys. Diba? Bilis lang, manood ka lang ng videos. Ayan, click natin yung pangalawa. Close the app. presyo lahat. Tingnan natin sa baba. Pinitin natin yung tatlong nakahilera sa taas. Withdraw. Tapos, yan guys, makita nyo my PayPal, with money, Western Union, Payoneer. I-close nyo lang yung ad na yan guys. Tapos, makikita nyo yan guys kung magkano gusto nyo withdraw dyan. Yan, click yung PayPal. $80, $100, $150. Depende sa inyo yun guys kung magkano i-withdraw nyo. Yan. Gusto nyo log out para hindi ma-hack. Tapos guys, ayan. ayan. Thank you for watching my video guys. Hope you like it guys. Subscribe like to my channel guys. Thank you.